कोई व्यक्ति रिटायर हो और रिटायर के बाद उसे इक्कीस करोड़ रुपए दिए जाएं, जी हाँ ऐसा संभव हुआ है एल कंपनी में जी हाँ यहाँ पर 21 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति का नाम है अनिल मणिभाई नायक इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने सिक लीव के बदले 21 करोड़ रुपए कमा लिए जी हाँ अनिल मणिभाई नायक ने हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने छुट्टियां नहीं ली और उसके बदले अब उन्हें पूरे 21 करोड़ रुपए मिलेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि एल को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले अनिल मणिभाई नायक को भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए भी चुना गया है नायक ने एल को 1965 में बतौर जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया था इसके बाद एल की सालाना रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार नायक को अपनी छुट्टियां इस्तेमाल नहीं करने के अवज में 21 करोड़ 33 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनका कुल पे आउट एक करोड़ रुपए से ज़्यादा था जिसमें दो करोड़ सत्तर लाख बेसिक सैलरी के रूप में भी शामिल हैं